再看啊！哇哇，这么厉害，能跑水的。这是什么车？ 哇哇！大王，似咩啊！睇嗰位刘德华啊！似刘德华系，比刘德华肥啲，比刘德华肥啲，俾刘德华肥啲噶 <laughs> 刘德华， <laughs> 仲要肥版刘德华啊！ <laughs> 你睇唔到呢个啊？呢个啊系啊？呢个，你挂住睇刘德华你。 唉， <laughs> 去到阿尔山，然之后咧，去咗阿尔山咧就去咗满洲里。哦，满洲里我哋都有去到满洲里，同满洲里咧我哋就行过嗰度嚟咯。佢就阿尔山嚟咯，阿尔山嚟到可以阿拉就就就参团啦，系啦。咁样。我就喺香港报咗噶啦，参。哦，咁样。好啦，好啦，好啦，再见，再见，拜拜，拜拜。但是他停多久？可能很短时间。 啊，一大片的油菜花吗？油菜花吗？哇，这里这里真的一大片啊！对，哇，好漂亮，好漂亮，好漂亮！啊，干杯！大家身体健康，健康！我们来自大江南北，有北京的，有蒙古，有内蒙的，有广州的，有香港的。